भारत तो भारत रहा ही नहीं भाई साहब भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है हिंदुस्तान मतलब समझते हैं हिंदुस्तान का हिंदुस्तान क्या है फिजा खलीफा आपको बताएगी हमारी स्मृति ईरानी जी पूरे पाकिस्तान के लिए और आपके लिए वो अकेली काफी है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है अभिनंदन की धरती है ये अर्पण की भूमि है ये तर्पण की भूमि है इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी भारत माता की जय म्यूजिक पाकिस्तान पे एक बार फिर से अमेरिका फिदा हो गई है पाकिस्तान का और अमेरिका का रिश्ता लेला मजनू की तरह थोड़े टाइम से अमेरिका पाकिस्तान पे नाराज चल रहा था पाकिस्तान की इमदाद भी देना उसने बंद कर दिया था लेकिन अभी वापस से फिर अमेरिका थोड़ा मेहरबान हुआ है और थोड़ी भीख देना शुरू किया है और मैंने यही कहा जब आ, मैं आया हूँ तो आप समझे आप समझेंगे शायद मांगने आया है मैं मांग नहीं आई लेकिन मजबूरी है हमारा जिस तरह माजी में पचहत्तर साल में आपने हमारा हाथ बटाया है कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इन हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे पसीना गलाएंगे अपने पाँव पे खड़े होंगे इन जरूर खड़े होंगे इन फाइटर जेट एफ सिक्सटीन जो अमेरिका ने पाकिस्तान को भीख के अंदर दिए थे आतंकवादियों से लड़ने के लिए लेकिन आतंकवादियों से लड़ने के तो काम आते नहीं सही बात है हमारे विदेश मंत्री जब जयशंकर जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिका को फफेट दिया उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इन एफ सिक्सटीन को हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करने वाला है तो पाकिस्तान के पत्रकार इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी आवाम के बीच में गए और ये जानने की कोशिश की है आखिर चल क्या रहा है हो क्या रहा है तो इसी सब का हम लेंगे आनंद चलते हैं पाकिस्तान मैं लियाकत मैं लियाकत आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएसए अमेरिका से एफ़ सिक्सटीन ख़रीदे हैं डील चल रही है क्या हमें ये फ्लड की सिचुएशन में एफ़ सिक्सटीन लेने चाहिए था या नहीं लेने चाहिए ये क्वेश्चन है ख़रीदने चाहिए थे या नहीं ख़रीदने चाहिए ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया वालों का या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि ये शायद जो एफ़ सिक्सटीन है ये हमारे अगेंस्ट यूज़ करने के लिए लिए गए हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पहली बात तो ये है कि चलो सलाब आया था उसका उसका उनकी जो है ना वो उनकी मदद करनी चाहिए थी और दूसरा ये कि इंडिया को तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिससे वो इंडिया डरता है कोई सेंस है बात क्योंकि मैं चूतिया हूँ मेरा दिमाग चूतिया है इंडिया डरता है पाकिस्तान से वो लेने भी चाहिए थे लेने चाहिए थे अबे भूखे नंगो तुमसे इंडिया क्यों डरेगा तुम्हारे पास में है क्या खाने को तो तुम्हारे पास में दाने नहीं है भूखे तुम मर रहे हो तुम्हारा पाकिस्तान एक तिहाई पानी में डूबा हुआ है एक एक बाल तुम्हारा कर्जे में घिरा हुआ है और हम तुमसे डरेंगे ओ माई गॉड वो कैसे ये जी सब अच्छा है हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को सब झूठ और फरेब साबित हो गया आईएमएफ की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दोराहे पर खड़ा हुआ है आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027 और ये आज है 2022 यानी कि पांच साल पहले क्रॉस कर गई आपने बोला डरता है किस तरीके से आ, मतलब हम ये जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि इंडिया हमारे से डरता है किस आपने मतलब किस माइंडसेट से ये बोला ये ईमान की जो ईमान का जज्बा है ना मुसलमान में ईमान के जज्बे से डरता है हमें है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम सही हैं बाकी पूरी दुनिया ठीक है हम ही जन्नत में जाएंगे ये सब तो जलेंगे तो जब आप इतना ऊपर से आते हो ना जब आपको फीड ये किया गया है पंद्रह साल बीस साल के भाई तुम ही सबसे सुपीरियर हो बाकी सब तो फारे हैं तो फिर आप चौड़े आते हो फिर जब आप इस तरह बिहेव करते हो ना तो अगला बोलते यार तेरे पास है तो कुछ नहीं 800 मिलियन डॉलर की इमदाद पे तुम्हारा पूरा मुल्क 24 करोड़ लोगों का मुल्क 800 मिलियन डॉलर की इमदाद के आगे बैठा हुआ है आईएमएफ पे और चौड़े तुम पूरे हो समझ रहे होता ना गली मोहल्ले का जिसके पास गुडलीफ के पैसे नहीं होते लेकिन भरम पूरे करा रहे थे वो तू भरम करा किस बात कर रहा है तो हम वही लौंडा हैं दुनिया के लिए उसके बाद है कुछ नहीं पल्ले को देने को कुछ है नहीं लेकिन भरम पूरे हैं तो ऐसे बंदे को ना फिर लोग कटाते हैं भाई हटाए फारे गए हम वही हैं दुनिया के तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है वाह और दूसरी बात मुसलमान तो इंडिया में भी मौजूद है नहीं वो इंडिया में मौजूद है लेकिन वो ये पाकिस्तान से एक कलमे के नाम से बना है ना अच्छा। मुसलमान के नाम से बना है अभी मुसलमान इधर जो ना इधर जो जज्बा है मुसलमान का उससे डरता है हाँ आए दिन तो अफगानी तुम्हारे को बॉर्डर पे उड़ाए जा रहे हैं तुम्हारी आर्मी को टीटीवी वाले तुम्हारे घर में घुस के उड़ा के जा रहे हैं तो ये जज्बा आ कहाँ रहा है कहाँ भाई ये तो बता दो जाइलो क्वेश्चन ये है कि फ्लड की कंडीशन है इस कंडीशन में पाकिस्तान ने यूएस के साथ डील की है एफ़ सिक्सटीन की क्या हमें इस कंडीशन में लेने चाहिए सेकेंडली इंडिया की तरफ से ये मतलब एक वो नेरेटिव दिखाया जा रहा है और उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि अमेरिका ने यूएस ने जो पाकिस्तान को एफ़ सिक्सटीन दिए हैं वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता मतलब ये है कि भाई ये शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी ना वो बेहतर होनी चाहिए ओके okay. ये मेन चीज़ इकॉनमी होती है दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था आ, वो हम आज़ाद हुए थे पहले से वो बने थे लेकिन ये है कि सेवन में डेवलपमेंट हमने इकट्ठे शुरू ऐसा ही है आज उनकी इकॉनमी देखें दूसरे नंबर पर बांग्लादेश हमसे कतर में अलहदा हुआ है आज वो देखें हम कहाँ के कहाँ हमारे पास क्या है डिफेंस हमारा मजबूत हाँ सिर्फ बस ये यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम हाँ, ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है ठीक है और हमारे पास ना इकॉनमी ना ये आवाम का हाल देखें ये जो ऊपर ऑनर लाइन है ये देखें ये सारी कर्जों पे बनाई हुई है ठीक है और कर्जे हम पे कर रहे हैं ठीक है ये चीज़ इकॉनमी बहुत बुरी है ये तो मानते हैं ऐसा ही है तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा नहीं है ही नहीं क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है उनका दूसरे नंबर पे वहाँ पे खुल के आवाम इजहार कर सकती हैं हमारे साथ ही थोड़ी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं आवाम थोड़ी सी बात करते हैं उठा के ले जाते हैं ठीक है ये ये उधर चीज़ें बेहतर हैं चीज़ गलत हो गलत को गलत कहना चाहिए सही को सही कहना चाहिए चाहे वो दुश्मन है ऐसे ही है बहुत अच्छी बात है मैं इन, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो गलत है चाहे वो पाकिस्तान में चाहे इंडिया में दुनिया में कहीं भी जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो सही है उसे सही कहना चाहिए और मैं अक्सर आपका देखता हूँ प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और इंडियन आवाम को और उनको सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं दुनिया मेरा भी यही मानना है कि यार हमें इस टाइम पे इंडिया की ज़रूरत है ये बड़े लोगों को शायद बात बुरी लगेगी क्योंकि उनकी इकानमी बेहतर है वो स्टेबल है अभी अभी जो मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है क्या हुआ है ऑडियो लीक हुई है इंडिया से मंगवा रही हैं उनके अंदर अंदर वो उनके वो तलका ठीक हैं लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आवाम एक दूसरे से नफरत करें ऐसा ही है ना अब आपकी थोड़ी सी देखें ये भाई साहब ये भी यहाँ के हैं ये भी मुसलमान आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान थोड़ी सी सोच चेंज हुई है इनकी बात नहीं भाई ठीक कह रहे हैं ठीक है हाँ ठीक है देखें जी एक मिनट में अगर कोई समझाने वाला हो तो यकीन माने एक मिनट के अंदर कोई भी बंदा समझ जाता है लेकिन हमें कोई समझाने वाला ही नहीं आज तक मिला हमें हमेशा लड़ाने वाले मिले हैं आप मुझे क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो हमें इस कंडीशन में एफ सिक्सटीन लेने चाहिए थे या नहीं नहीं एफ सिक्सटीन की नहीं ज़रूरत सबसे पहले जो डूब रहे हैं उनका तो कुछ करें ये जो आम है इनका तो कुछ करें जहाज जहाज लेके लेके जा ही जा रहे हैं जहाज़ों को बाढ़ में डालना उनका क्या करना है सबसे पहले आवाम की हाल तो बेहतर करें आवाम का बेहतर हाल होगा हो तो उसके बाद जहाज लें जो भी करें हमारी कौन से भी जंग होने वाली है ठीक है ना बात है डिफेंस अच्छा मजबूत करना अच्छी चीज़ है जाहिर हाँ। बात है डिफेंस होना चाहिए लेकिन इकोनॉमी आम सबसे पहले आवाम है हाँ, आप डिफेंस कार किसका हाँ जी हाँ आवाम का कह रहे हैं ना लेकिन आवाम भूखी मर रही है तो वो डिफेंस को बाढ़ में जाना है कि वो डूब रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात नहीं है कि सारे बेवकूफ़ गधे ही रहते हैं कुछ समझदार भी रहते हैं क्या बात है पाकिस्तान और अमेरिका की प्रेम कहानी के बीच में एफ सिक्सटीन आ गया है और जयशंकर जी ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है और वीडियो आपने देख ही लिया है तो अब आखिरी रस्म बची है कमेंट की वो भी पूरी कर दीजिए और शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दीजिए मैं ब्लॉग भी बनाता हूँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंस्टाग्राम भी है एक को फॉलो कर लो एक को सब्सक्राइब कर लो ओके okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पाक में से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है जय हिंद बंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम